Mä olen Jouni Okko Ylämaa Olen toiminut pitkään kivialan yrittäjänä. Viemme Suomesta kiveä maailmalle. Meidän kilpailukyky on erittäin tärkeää. Meidän täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja kilpailukykyisiä myös Suomessa. Meille edunvalvojat ovat tärkeitä. Olen nähnyt Jukan työskentelyä ja olen tuntunut hänet pitkään. Olen varma, että Jukka Kopra on oikea henkilö eduskuntaan hän pystyy hoitaa Kaakkois-Suomen asioita, on oikea mies paikallaan. Äänestäkää Jukkaa.